Eguerdion. Bueno, gaur hemen elkartu gera, gazteon egoera zitz gutxi batzuk esateko. Ze jakina da, Euskal Herrian gazteok ez gera labizi nahiko genuken bezala. Ez dugu eskura, nahikoa tresna gure bizitzak nahi bezala garatzeko. Gaur labur batekin eta gaur azkar batekin konformatu beharra daukagu, baina bihar zer izango dugun guntako inork ezin du imaginatu. Izan ere, Ez dugu eskura nahikoa tresna erabaki hoiek modu ziurrean hartzeko. Ez dugu bermeak izateak ematen duen askatasun eta lasaitasunik. Agian datu batzuk aipatzeak lagundu dezake ego Euskal Herrian gazteok bizi dugun egoera marrazten. Gazte batek ego Euskal Herrian bere soldataren euneko laro inguru bideratu behar du alokairua ordaintzera, aholkatutako euneko hogeita marretik oso gora. Euskal Herrian hogei eta hogeita mala urte bitarteko amar gaztetik lauk bakarrik e, lortu du bere kaxa bizitzea. Eta ego euskal herrian emantzipatzeko batazbesteko adina hogeita mar urteen inguruan dago. Europarekin konparatuta oso oso goitik. Hiru gaztetik bat langabezian dago ego euskal herrian. Eta bilboko langabezia datuak Europar batasuneko amar okerrenen artean kokatzen da. Eta punte bat, urkulluren mandatua asistenetik gazten soldatak eunda berrogeita mar euro jeitsi dira bataz beste. Eta emantzipaziorako adina asko atzeratu da. Eta azkeneko datu bat, azken astean publiko egin dena. Azken amarkadan, gure iriak milaka eta milaka gaztek utzi behar izan dituzte prezioak gora bera. Et donostia da horren adibide garbia. Iru mila, irureunda, irurogeita gaztetik gorak, alde egin behar izan dute alboko herrietara mugitu behar izan da. Baina dena ez dira datuak. Izan ere gauza bat zenbakia dira, baina horren gainetik gure eguneroko auka ez da. Egoera hau gazteok eta gure poltsikoek pairatzen dugu, eta errealitatea gordina da. Erreza da ulertzen, alokairuaren bataz besteko prezioa gora doan bitartean, gure soldatak bera egiten ari dira. Eta bitartean, antxietate eta estres kasuak bikoiztu egiten dira gazte hona dintartean. Eta oso horreza ulertzea zergatik, kontuan hartuta, egunerokoan bizi dugun ziurgabetasun egoera. Eta gainera, horren aurrean, lora zepan batek irurogei sentimo balio ditu, eta psikologoaren kontsultak irurogei eurotik gora. Tanto los datos como nuestro día a día, dejan en evidencia la cruda realidad, o mejor dicho, el futuro tan difuso que nos espera. Mientras los, los alquileres suben, los salarios de las jóvenes están bajando. Eta datu, datu ilun horiek, gazteon errealitateak, baditu erantzuleak. Eta erantzule horiek dira, hartutako erabaki okerrak. Edobe besan da gazte despolitikak, eskuineko politikak. Urkullu tapia eredua, txibite, goia, aburto. Egoera honen aurrean, bazuten zer egin, eta ez dute ezer egin. Edo besan da, norabide okerrean ari dira erabakiak hartzen. Euskal Gazteok politika publikoek itxaropena ekartzea behar dugu. Konponbideak behar eta exigitzen ditugu kondenatu nahi gaituzten etxipenaren agurrean. Ezin dugu gure soldata gure soldaten euneko larogei alokairua e, ordaintzeko erabiltzen jarratu. Jarraitu ezin dugu emantzipatzeko adina atzeratzen jarraitu. Bataz besteko, hogeita marurteren adina, e, hogeita marurteren adinaren bueltan e, gauden bitartean. Beste politika publiko batzuk behar ditugu. Beste erabaki batzuk etxe bizitzarako sarbidea erraztuko digutenak eta bizitza proiektu duinak eraikitzen azteko aukera emango digutenak. Euskal Gazteok konponbideak eskatzen eta exigitzen ditugu. Ezin dugu itxaron. Gure esku, Euskal Gazteriaren esku ere badago, politika publikoek beste norabide bat ardezaten etxe bizitza política, udaletan, aldundietan edo Nafarroako parlamentuan ere erabakitzen delako. Las y los jóvenes vascos necesitamos esperanza en forma de políticas públicas. Necesitamos y exigimos soluciones ante la desesperanza a la que se nos quiere condenar. No podemos seguir destinando el 80% de nuestros salarios a pagar el alquiler. No podemos seguir retrasando nuestra edad de emancipación, que se encuentra en una media de 30 años. Necesitamos otras políticas públicas que nos faciliten el acceso a la vivienda y que nos permita em-, empezar a construir proyectos de vida dignos. Las y los jóvenes vascos reclamamos y exigimos soluciones ya. No podemos seguir esperando. En nuestras manos, en manos de la juventud vasca, también está que las políticas públicas tomen otra dirección, porque también se decide la política de vivienda en los ayuntamientos, diputaciones o en el Parlamento de Nafarroa. Baina gu ez gara gaur elkartu negar egiteko ez gara etorri drama bat montatzera. Kontrara, hemen elkartu gera konponbideak badaudela azaltzeko. Euskal Herrian, Badaude udal politika eredugarriak, badaude esperientzia oso interesgarriak, eta herri honetan badago indarra gauzak beste modu batera egiteko. Izan ere, hemen bi eredu daude finean. Bata, elite ekonomiko interesean ari dena, eta bestea, herritarrak erdigunean kokatzen dituena. Eta bigarren eredu horretaz aritzeko elkartu gara gaurkoan. Eredu horri aurrera daramatenak gu ere hemen elkartu geran gazteok ere bagarelako. Izan ere, EH Bildu da gazteon artean erreferentziazko indar politikoa, eta hori ezin du inor kukatu. EH Bildu da gazteoi zerumuga bat eskaintzen digun indar politiko bakarra. Eldulekuak eta bermeak eskaintzen dizkigun indar politiko bakarra. EH Bildu es la primera opción política entre las jóvenes y es porque la nuestra es la única fuerza política que nos ofrece un horizonte real y con garantías. Es la única fuerza política que con determinación nos ofrece alternativas reales y estructurales en cuanto a vivienda. Ander Riemana idiotitza, zizurko Alcate gaia eta Urrengo alkatea izan Eguerdi hon, hemen bildutako guztiok badakigu EH Bilduren proiektuari egingo diogun ekarpena gure gaztetasunetik abiatzen dela. Askotan hitz egintzen da lidergo berrietaz eta bide honetan biztan dago EH Bildu dela bestelako lidergoetarako aukera ematen duen bakarra. Gazteak pres gaude garaiak eskatzen dituen lidergo konpartituak martxan jartzeko. Prest eta prestatuak ere herritarren ekarpena modu puntualean bilatu baino, erabakiak hasieratik bukaeraraino herritarrekin hartzeko. Hori sebaikara EH Bildu. Gure herrien alde lan egiten duen komunitate handi bat. Una gran komunidad que trabaja por y para sus pueblos. Eso es EH Bildu. Fidagarritasuna, zintzotasuna eta gardentasuna. Gaizki egindakoak onartu eta egokiak ditugun erabaki horiek aurrera eramaten ditugu erabakimenez. Eraginkortasuna eta ambizioa. Aldaketaz betetako aro honi ambizioz erantzun nahi baitiogu. Ziur gaudelako gai garela gauzak egiteko beste modu bat bilatzen eta beste modu bat badagoela. Erantzukizuna eta lana. Gugan dagoen oberena emango dugulako. Gure herrikidekiko erantzule sentitzen garelako. Eta tokian toki, Euskal Herriko leku bakoitzean, denon bizitzak hobetuko dituzten amaika proiektu berri martxan jarriko ditugulako. EH Bilduk dena hori dena ordezkatzen duelako, guzti horren parte lehen pertsonan izan nahi nuela erabaki nuen. Herritarren eta are gazte guztien bizitzak, bizitza horiek hobetzen nire alea jartzeko. Por eso decidí ser parte de todo esto, en primera persona, para mejorar tanto la vida de la gente como muy especialmente la vida de los y las jóvenes. Zentzu horretan, argi utzi nahi dut hasiera Hemen elkartu garen guztiak, EH Bilduko amarnaka alkategai eta zerrendakide gazteak militante politikoak gara. Eta militante gisa, hemen gauden gazteok guri dagokiguna hartzen dugu. Erabakien parte izan nahi dugulako. Badugulako hitza, baina baita badugulako zer esana. Eta batez ere, badugulako konpromisoa. Eta inzuzen, Nafarroa da esan dudan guzti honen adibide. Gazteoi beti leporatu zaigu ameslari egia garela. Galeanok erakutsi zigun, ordea, utopiak ibiltzeko balio digula. Nafarroan, ezker independentismoak zerbait erakutsi badu, egoera aldatu eta realitate berriak sortzea posible dela izan da. Posible da ametsak jarraitzea eta egi bilakatzea. Nafarrak izan gara eskuina boteregunetatik bota dugunak. Alabaina, gaztegiak gara itxoiten jarraitu behar izateko. Eta horregatik, ez dugu zain egon nahi Euskal Herria eta Nafarroa horrekin soilik ametxe egiteko. Orain, ametsak egi bihurtzeragoaz. Eta ari gara, egunerokoan, erregimena borrokatzen, beste eredu, posible, beste eredu bat posible egiten. Amestu ez ezik, egin egingo dugulako egiten ari garelako. Prekarietatearekin amaitzeko politikak sortzen ari gara. Osasun, gazteon osasun mental eta fisikoa bermatzeko politikak. Tokian toki, gazteon oraina eta etorkizuna bermatuko duten egitasmo eta proposamenak martxan jartzen. Askatasunean eta helduleku ziurrekin bizi gaitezen erabakiak hartzen. Eta jada hori guztia egin badugu, zergatik ez dugu bada gazteok hortzi muga hobeak posible direla amestuko? Oraina ere bestelakoa izan daitekeela amestuko? Como no soñar con otro presente, con otro futuro, si hemos sido capaces de todo esto? Asi moduan bukatuko dut, nik gazte gisa egin nahi diot aurre ardura berri honi, eta gainerako gazteak izan nahi ditut bidai lagun. EH Bilduko gainerako lagun guztiak, eta nire herriko gazte guzti guztiak. Con todas, todos y todas las compañeras jóvenes de H. Bildu y con todas las jóvenes de mi pueblo. Gazteok badugu zergatik arro egon. Izan ere, bizkarrean daramagu gizarte ereduenen biziraupenaren zamaren parte handi bat. Gure egoera prekarioa zelikatzen da sistema. Gu guztiak esplotatzen gaitu. Eta ordainetan estigmatizazioa baino ez dugu jasotzen. Eta hori baino zerbait gehiago ere bagara. Baditugu ideiak eta badugu gogoa. Badugu martxa eta badugu borroka. Eta baditugu bizi proiektu polit asko. Gu gara gizarte osoaren hobekuntzaren motorra, ezinbesteko lan eta bizi, baldi, bizi baldintza duinak borrokatu eta lortzeko. Bada, horrexen adibide dira ni gaur inguratzen nauten gazte guztiak. Ni bezainbeste EH Bildun ari direnak. EH Bildu nari garen enean, EH Bildu dal gobernuetan dabilen eta egotera iritsiko den bezala, gazteon bizitzak hobetzeko lan egiten jarraituko dugu. Herritarren bizitzak hobetzeko lan egiten jarraituko dugun moduan. En tanto en cuanto estamos en EH Bildu, en todos aquellos gobiernos municipales en los que estamos, pero también en los que estaremos, seguiremos trabajando por mejorar todas las vidas, las de todas las personas y muy especialmente las de las personas jóvenes. Eta hau, jendeak eta gazteek badakite. Badakite EH Bilduren erabaki eta politikek gazteoi onurak ekarri dizkigutela. Erabaki horien erdigunean, besteak beste, gazteon bizitzak kokatzen ditugulako. Eta ez, ez gara konformatzen orain arte lortutakoarekin. Ez da nahikoa izan, izan. Horrexegatik jarraitu bar dugu bide berean sakontzen. Asko geratzen zaigu egiteko eta asko borrokatzeko lehenago ere aipatu dut. Gu militante politikoa gara, ez anekdota bat. Gauzak aldatzen jarraitzeko ezinbestekoak gara gazte militante guztiak. Eta horregatik, espazio guztietatik jarraituko dugu lanean, bide honetan sakontzen. Herrietan, auzoetan, lantokietan, unibertsitateetan, gaztetxeetan, kaleetan eta baita instituzioetan ere. Jada eskatzen duguna, ez da erabakiak hartzerakoan entzun gaitzaten. Aspaldi hartu genuen erabakia, aurrera pauso bat eman eta bortereguneak irabazteko erabakia. Eta orain, Euskal Herriko gazte guztien eskutik, gazte guztiekin batera, hartuko ditugu erabaki horiek. Hemen geunden gazteak, hemen gaude eta hemen egongo gara. Lortu arte!